ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜ਼ੁਬੈਦਾ ਬੀਬੀ ਹੈ ਇਹ ਦਰਾਈ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 18 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਬੜੇ ਵੈਲ ਮਿੱਲਾ ਮੁੱਲਾ ਚ ਤੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਪਾਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਇਹ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੋਂ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਹਾਜੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਆਖਿਆ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਉਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਨੇ ਹੁਣ ਆਖੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਪੰਪ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਹੈ ਉਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੀਆ ਕਰੋ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਛਾਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਤ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਬਾਤ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਲਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੀਤੇ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੈ ਸਾਬ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਬਤਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਤਾਇਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟੀਸੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈੱਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖੈਰ ਹੈ ਤਬੀਅਤ ਸੈੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਕੂਨ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਰਲਵਾ ਪੀ ਲਈਏ ਤੇ ਮੁੜੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਵੱਡੀ ਦੋ ਬੋਤਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਆ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੀ ਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੇ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਣੀ ਆ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਲੈ ਆਉਣੀ ਆ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਈ ਬੋਤਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਰ ਲਿਆਈ ਉਹ ਪੀ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦਾਣੇ ਚ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਇੱਕ ਗਾਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਰ 12 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆਉਣੀ ਆਂਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਤੇ ਤਬੀਅਤ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਹੈ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਜੀ ਪਾਰਕ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਰ ਹੈ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲਿਆਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ